Hola, bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de Macaulay. ¿Y qué es el Macaulay? ¿Conocéis su historia? ¿Conocéis cómo se hace y sus propiedades? Ahora lo descubriremos, pero antes dale al botón de suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, el Macaulay. ¿Qué es? El Macaulay es un vino de arroz. En Corea, a lo largo de la historia, los campesinos se dedicaban a hacer pino con el arroz. ¿Y cómo se hace? La elaboración del macoli es muy sencilla. Básicamente necesitamos tres ingredientes. Uno es el arroz, que es muy importante. Tiene que ser arroz dulce o glutinoso, nuruk y agua. Y podríamos añadir un cuarto ingrediente que es la levadura, para controlar que la fermentación sea la correcta nos dé un sabor agradable. ¿Y cómo se hace el macaulay? Se lava el arroz, se pone en remojo durante unas horas y después se cuece al vapor. Una vez está cocido y a temperatura ambiente, se mezcla el arroz con el nuru y el agua. Y añadiríamos, si queremos, la levadura. ¿Qué es el nuruk? El nuruk es el ingrediente mágico que nos permite convertir el arroz en vino de arroz. Sobre una base de cereal se hace un cultivo de un hongo más las levaduras salvajes que hay en el aire que se encargará de coger el azúcar del arroz y separarlo para así a su vez las levaduras cogerán el azúcar y lo convertirán en alcohol. Como veis es todo pasa en el mismo momento y es bastante sencillo de elaborar. El Nurok lo podéis encontrar en cualquier tienda coreana o por internet. Y una vez tenemos la mezcla, se tiene que remover unos días y luego se deja reposar y cuando ya está finalizada la fermentación se filtra y entonces el líquido que tenemos es un líquido que tiene el chonju, que es la parte líquida, y el takju, que es la parte sólida. Esto añadiríamos agua y un poco de azúcar para corregir y tendríamos el macoli. Como veis, no es muy complicado ni necesitas una industria muy grande. ¿Y qué propiedades tiene? Al ser una bebida fermentada, tiene muchos malolácticos y probióticos que nos ayudan para hacer la digestión, nos protegen los intestinos, además tiene mucha fibra que también ayuda a todo lo que es el tránsito intestinal. Y la Organización Mundial de la Salud dice que, aparte de sus muchos beneficios que tiene, ayuda a combatir o a prevenir el cáncer de intestino, de estómago, por lo tanto, no solo disfrutamos bebiéndolo, sino también cuidamos nuestro cuerpo. En los supermercados coreanos y en algunas tiendas coreanas ah, se puede adquirir fácilmente makgeolli. Hay de distintos sabores y cada región de Corea elabora un makgeolli distinto, ya sea con ah, ingredientes añadidos como pueden ser zumos de fruta o, flores o otros ingredientes, o el básico. Porque, como he dicho antes, el nuru al ser un cultivo de un hongo, tiene las levaduras salvajes, dependiendo de cada región, le va a dar un sabor distinto. En los supermercados vais a encontrar macolis pasteurizados y macolis sin pasteurizar. Los pasteurizados tienen una vida más larga, por lo tanto la fecha de caducidad es más larga y es una buena opción si queremos comprarlo y un día, pero no sabemos cuándo, queremos hacer una fiesta con amigos y compartirlo. Los no pasteurizados, la fecha de expiración es mucho más corta, por lo tanto si lo compramos hay que consumirlo más pronto. Pero el fermentado tiene todos los beneficios que he comentado antes y el pasteurizado pierde gran parte de estos beneficios. Así que cuando vayáis a comprar, elegid en función de vuestras necesidades y vuestra conveniencia. Y ya veis que hacer eh, Macaulay es muy sencillo y además es una bebida muy rica y cremosa. Si no la habéis visto nunca, es parecida a la leche, un poquito más marrón y eh, algo eh, más cremosa. Y está muy rica. Normalmente el Macaulay se sirve en boles metálicos y el recipiente donde se contiene es una tetera metálica. Y antes de servirlo hay que agitarlo un poco para que se mezcle bien la parte líquida con la parte sólida. Recordad, el chonchu con el takchu. Y es una bebida que se disfruta muy bien en compañía. Para hacer una fermentación correcta hay que dejar la mezcla a una temperatura ambiente de unos 20, máximo 25 grados. Por lo tanto, la mejor época para hacer eh, Macaulay es el invierno, ya que contamos unos días fríos, por lo tanto ayuda mucho. Así que Ahora que ya sabéis qué es el Macaulay o como mínimo cómo se hace. Así que la próxima vez que bebáis Macaulay, conoceréis un poco más su historia. Espero que os guste el vídeo, dale like y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta pronto!